ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਣੀਏ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ ਜੋ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀਏ ਰਹਿਾਨੀ ਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕੁੜੇ ਨੈਣ ਬੇਕਾਬੂ ਤੇਰੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਕੁੜੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਮੰਗੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕੁੜੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸਿਕਾ ਦਾ ਗੰਡਿਆ ਵਹਿਰ ਕੁੜੇ ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੋਹਣੀਏ ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਕੁੜੇ ਠੋਡੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਤ ਕੁੜੇ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਸਾਥ ਕੁੜੇ ਆਲੇ ਚੱਕ ਲਿਖਣ ਲਾਤਾ ਤੇਰੀ ਕਰਮ ਤੇ ਮੇ ਟੁੱਟੀ ਐ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੋਹਣੀਏ ਟੁੱਟੀ ਐ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ